Olha o tamanho da caranguejeira. Seu celular tá ruim. É. Tá paradinha, já viu. É, tem duas presas, né? É. Presa perto da boca. Meu né? celular né? tá ruim, olha lá. Tá ruim pra gravar. Tá ruim pra gravar? Eu com a boca boa. Ah, sei não. Exato, é, ele come. Olha o tamanho da caranguejeira. Bonita ela, hein? É. Olha. É, diz que esse pelinho que tem nela que ela solta, né? É. Olha o tamanho da caranguejeira. Será que ela corre? O celular tá ruim. É. Tá paradinha, já viu. É, tem duas presas, né? É. Presa perto da boca. O celular né? tá ruim, olha lá. Tá ruim pra gravar. Tá ruim pra gravar? Ah, tem duas presas ali, né? Ah. Oh, bichona bonita. Tem que pegar com a mão ainda. Ah, eu acho que pegar essa bicha com a mão não. <laughs> Mas parece que tá faltando a pata leão, tá? Ah não, ela encolheu é, a pata. pra lá, tá vendo? E ela tá pega rato, viu? Pega. Esse trem pega rato. Que bonita. Aí, tá vendo? Tá travando só. Assim, Bonitona, né? Olha. Engraçado que ela é toda preta, só só a bundinha. Só a bundinha andando. É marrom. É marrom. É bonito demais, né? Uhum. Tem uma que, que, se picar a pessoa, a pessoa fica. Ele fica. Paralisado? É. Eu acho que essa aí fica. É, é, é o toxina dela paralisa os ratos, né? É. Mas tem uma que, que, que até nós humanos. é, não aguenta, né? Não aguenta, fica. Nem sai do lugar quando ela pica. O tá, tamanho. O tamanho de uma mão. Ó. Ah. É, tá bem. É posi... é posição de bosta, não dá pra não, né? Tá, né? Você tá com medo tá dessa. É parado aí, né? você já tá arrumando. <laughs> Aí, correu. Andou. Correu. dinheiro. Tá pensando assim que esse cara. Contando. <laughs> Tá, tá, tá, tá me filmando. Ah, <laughs> não tá famosa não. <laughs> não quer ficar famosa não. Olha. Tá, mãe. Eu acho que eles falam que esse pelo dele solta, mas acho que não solta assim não. Tem nada a ver com pelo, né? Não. Mas ela com isso. Esses espinhos dela aí. Não. Ele tá mexendo. Não cutucar ela não. Aí botou essa luva, né? É. Ela tá na mão, na luva. Assim eu também não gosto de pegar, não. Ah, não pega não gente já abaixa ah, a mão e pega. Não tem coragem de pegar não.